Karibu sana katika kipindi hiki cha tuongee asubuhi. Asante sana. Naam, karibu sana. Asante sana. Yeah. Sa, labda tuanze na hili. Ume, mm. Mambo yanazidi kusonga mbele bado asilimia 15 na tano tu. Ya, ni kweli kwanza nimshukuru kwa mwaliko wako. Nashukuru sana. Ya, lakini Watanzania tuna kila sababu ya kujivunia. Ndio. Uh, serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi kwa mambo ambayo inaendelea kufanya. Ndio. Na ukitazama kwa kwa makini, ndio nadhani huwezi kuwa na mashaka mm. kwa sababu mambo yote ambayo yanatekelezwa yana ushahidi, ndio yana vielelezo mm. lakini bado ni mambo ambayo Watanzania wanaona. Ndio. Kwa hiyo kazi yetu kubwa ni kujaribu kuendelea kuwaonyesha Watanzania kwamba Mheshimiwa Rais na timu yake wanafanya kazi vizuri Ndiyo. kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania kama ambavyo ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi imeelekeza. Sawa e, ninachokiona ni kwamba pia katika kabla tujaingia kwenye yale ambayo yamefanyika wilaya ya Ilemela ni kwamba hili bwawa eh, megawati elfu mbili na mia moja kumi na tano nyingi sana, na mimi niliwahi kufika pale. Kubwa inavyoonekana ni kwamba tutakuwa na umeme wa kutosha. Kama unaona mashine moja inaweza kazalisha umeme ambao unazidi e, bwawa la Mtera kule. Sasa maanake ni kwamba ni umeme mwingi sana ambao bila shaka changamoto mbalimbali zitaondoka hapa nchini Tanzania za umeme. Ni, ya, ni, ni moja ya maendeleo makubwa kwa sababu hauwezi kuwa na maendeleo mm. Taifa liwezi kuwa na maendeleo bila kuwa na nishati Ndiyo. ya uhakika mm. Moja ya resources kubwa katika maendeleo ya taifa ni nishati Ndiyo. Kwa sababu nishati ndio inayosababisha pia tuwe na viwanda mm. na gharama za maisha kuweza kushuka kwa sababu tuna umeme wa uhakika Ndiyo. Lakini Watanzania wategemee kwamba tunaenda kwenye nyakati nzuri hapo mbeleni kwa sababu tunaamini kabisa mabadiliko haya na maendeleo haya yataleta manufaa makubwa sana kwa mwananchi. Sawa. Yeah. Basi tuishie hapo. Tuangalie pia sasa katika wilaya yako ya Ilemela. E, juzi nimeona kuna harakati ambazo zilikuwa zinafanyika katika kuhakikisha kwamba mnapeana uh, utekelezaji umefikia kwa kiwango gani e, katika sekta moja au mbili au tatu, nini kimefanyika? Sasa tuangalie utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika wilaya Ilemela mpaka sasa hivi umefikia katika kiwango kipi? Ndugu Bernard, ilani ya Chama cha Mapinduzi inavyotekelezwa mm. na serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kweli inaridhisha mm. si Ilemela tu Ndiyo. na unavyoona mambo haya yote, hata tumetoka kuangalia miradi ya hmm. kimikakati ya kitaifa inayoendelea ni nadhani haihitaji kupiga kutumia nguvu nyingi sana mm. unajua wakati mwingine unaweza ukatumia nguvu nyingi bila vitendo wenzetu wanatumia nguvu nyingi lakini hawajatuonyesha mfano wote ule ambao unaweza kuonyesha kwamba unaweza kufanya kwa sababu ninaelewa vyama vyao vinapokea ruzuku lakini sijaona hata wamefika kwenye shule moja wakatoa madawati sijaona hata wamesema kwamba hii barabara basi kupitia ruzuku yetu tuna uchungu na maisha ya watanzania basi tunaomba tuweke hata tuweke njia ya mawe tutengeneze kuunga mkono juhudi za serikali, lakini hapana. Kwa hiyo sisi hatutaki kutumia nguvu nyingi, lakini tunataka kuonyesha matendo yale ambayo yanafanyika kwa uhalisia mm. Hayo ndio yanaweza kutuonyesha Mtanzania kwamba kweli Mheshimiwa Rais na timu yake, wabunge wetu, madiwani wetu wanafanya kazi. Na katika wilaya yetu ya Ilemela wiki jana nimepokea taarifa ya utekelezaji wa ilani. Eh, taarifa ya taarifa ya utekelezaji wa ilani eh. huwa inatakiwa tupate kila baada ya kwa mwaka mara mbili, lakini kutokana na uchaguzi ulio mwaka uliopita ule tumekuwa busy na mambo ya uchaguzi, hatukuweza kufanikiwa mm, kufanya, lakini tuliomba taarifa ya utekelezaji wa ilani tupate kwa kipindi cha miaka miwili ili tupime, tuangalie. Ndugu yangu, Ilemela ni lazima tuwaambie wananchi ukweli. Bena, kwa sababu Mheshimiwa Rais na serikali yake katika wilaya yetu ya Ilemela kwa kipindi cha miaka miwili ametuma fedha zaidi ya bilioni 46 kipindi cha miaka miwili miaka miwili pekee yake, na pesa hizi zimeelekezwa katika miradi mbalimbali katika wilaya ya Ilemela. mm -hmm. Na mambo haya si mambo madogo bilioni 46 tunapoongelea kwa kipindi cha miaka miwili, unaweza kuangalia ni pesa nyingi sana, ni pesa nyingi sana. Na sisi kama Chama cha Mapinduzi tumejipanga vizuri na tulijipanga toka awali kuonyesha kwamba tunasimamia hizo fedha, tunaziangalia zinavyoenda, zinavyotumika na kuendelea kuhakika watendaji wa, ku, ku, ku, kuwa na uhakika watendaji wetu kwamba wanaendelea kutoa huduma nzuri kwa wananchi. Bilioni 46 zime, zimeenda kwenye madarasa zimeenda kwenye huduma za afya, elimu, ujenzi na mambo mengi. Ukiangalia hapa bilioni 13.7 zimeenda kwa ajili ya, ya ujenzi wa ma, ma, kituo chetu cha mabasi ndio cha cha, Nyamhongoro cha, cha Nyamhongoro mm -hmm. eh? bilioni ngapi? Kwa ndani ya miaka miwili kuna bilioni 13 zililetwa kukamilisha kituo hicho, sasa kinafanya kazi Nyamhongoro Nyamhongoro pale mm lakini pia bilioni nne hali, hali, hali halisi ya stendi ya Nyamongoro, hali halisi ni nzuri, na mimi nimetembelea hapo juzi, ndio wakati nafanya ziara, nimeenda kuangalia hali halisi pale. Kuna mapungufu pungufu ambayo tumeyaona, lakini tumeendelea kusisitiza kwamba mapungufu hayo yafanyiwe kazi na tumechukua hatua kwa uzembe wa niliona juzi niliona yeah. Juzi ni mapungufu yapi hapa? Nimeona juzi kuna watu ambao wamewachukulia pia hatua pale ya yeah, tumeona na namna ambavyo ma, makusanyo hayafanyi vizuri yeah. Hilo la kwanza. Ndiyo. Tumebaini kwamba kuna namna ambavyo tunahitaji kufanya uhakiki wa makusanyo yanayofanyika pale ili tujiridhishe. Maana hatuwezi kuendelea, wakati mwingine tunaweza kuendelea, lakini kumbe kuna mianya ambayo inatengenezwa kwa ajili ya kuhujumu kituo hicho. Ndiyo. Lakini tumeshughulika pia kwa masuala kamili ya usimamizi pale, masuala ya usafi, tukaona kuna kuna changamoto ambazo watendaji wetu wanajisahau, mm. na mimi nimetoa maelekezo kwamba hayo mambo yafanyiwe kazi kwa muda mfupi na kituo hicho kiweze ku, ku, ku, kuendelea vizuri ya, lakini tumeona bilioni nne milioni mia moja na arobaini eh, zimejenga madarasa mia mbili na saba eh, katika shule arobaini na tisa shule arobaini na tisa wilayani Ilemela wilaya Ilemela mm. Sasa Bernard, ni vitu madarasa mia mbili na saba kwa kipindi cha miaka miwili ni madarasa mengi sana mm. eh, yaani ukilinganisha na na na, na, na, na kipindi cha nyuma chote. Leo tunaongelea madarasa mia mbili na saba kwa, kwa wilaya moja ya Ilemela mm. eh? Wananchi, mimi na, naendelea kusisitiza ni lazima haya mambo wananchi wayafahamu. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mbunge wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya Ilemela, madiwani wetu wamefanya kazi kubwa, wanahitaji kupongezwa na wanahitaji kuendelea ku, kuaminiwa katika ujenzi wa madarasa yote hayo mengi ni ya kutosha na ni kazi nzuri. Mm. Hamjaona kwamba labda kuna baadhi ya watu ambao labda wamesababisha changamoto za hapa na pale au mambo yamekwenda vizuri huko tofauti na kule stand? Ni, ni, ni madarasa yalivyosimamiwa, mimi nimepita wakati yanajengwa, lakini wakati mpaka sasa hivi, hata juzi mheshimiwa mkuu wa wilaya wiki, wiki hii anaendelea na ziara mm. tumeyakagua, yana kiwango kizuri sana na nikwambie, katika kipindi ambacho wanafunzi wanasoma kwenye madarasa mazuri ni kipindi hiki chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, madarasa mazuri, madawati tunayo ya kutosha. Kwa hiyo tuna uhakika haya mambo yote yamefanyika ndani ya miaka miwili. Mm. Eh, hatusemi labda yalifanyika miaka no, two years. Yeah, within two years. Eh, kwa hiyo tuna vitu vya kuongea, tuna vitu vya kuelewesha wananchi kwamba serikali yetu inafanya kazi, inafanya kazi, changamoto haziishi. Ndio. Na unajua watu wanadanganywa kwamba changamoto pengine labda kuna watu wanaweza kuja kuendesha serikali hii wakamaliza changamoto. Hakuna serikali yoyote duniani ambayo haina changamoto. Ya, changamoto ni eh? Kikubwa huwa tunaangalia nini kimefanyika, mm. Alafu wapi tunaenda, hicho ndicho tunaangalia. Sasa kwa dalili hizi, kwa kipindi cha miaka miwili tuna madarasa 47 saba mm. upande sekta ya elimu pekee, sijaenda afya Ndiyo. eh? Sasa una, una mashaka gani na mheshimiwa rais? Una mashaka gani na mbunge? Una mashaka gani na diwani eh? Mwenyekiti pia una mashaka gani na mwenyekiti? Sasa <laughs> mwenyekiti hapo uh, uh bila shaka, lakini ukienda uki, ukienda mbele kidogo uh -huh. eh? kabla tuenda kwenye eh? sekta ya afya pia yeah. kuna kuna kuna walengwa kaya, kaya maskini bado serikali imetoa pesa zaidi ya bilioni nne milioni mia moja eh, no bilioni nne zaidi ya bilioni nne pia zimepelekwa kwenye kaya maskini eh? katika miradi ya kupunguza umaskini ndio zile za TASAF eh? yeah. mm, na eh? zimesimamiwa eh? vizuri zimesimamiwa vizuri katika fedha eh? ambazo wakati mwingine pia zinaonekana kwamba zina changamoto sio katika huku mela no katika maeneo mengine kunaonekana kwamba kuna watu wanazipiga pia hizo pesa naelewa hizo tasafu lakini pia pesa za za, za, za ukopeshaji za za, za, za, za, za ujasiriamali mm, zile za, za miko, eh, zile asilimia kumi tumefanya kazi kubwa na sisi kama chama cha mapinduzi serikali inachofanya tunazihakiki hizi pesa. Nimefanya ziara kwenye vikundi mm. na nimetembea kwenye vikundi, nimeangalia hiyo miradi iliyokopeshwa na nimeomba risiti yote ya miradi. Kuna miradi zaidi ya ya, ya, ya, ya vikundi mia na hamsini karibu mia hamsini ambavyo vimekopeshwa hmm? tunapita kuvikagua kuviangalia vile kundi. Hiyo mikopo imewasaidia pia vijana na imewasaidia, nimeona watu wana, na walemavu ya wana miradi wanaendelea vizuri. Nimepita tena nikashangaa sana ha? Eh? watu wanafanya. Kwa hiyo haya mambo lazima wananchi tuwaambie ukweli eh? wasije wakadanganywa waka, waka, Mheshimiwa Rais, serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi inafanya kazi kubwa hmm? hizi hmm? pesa ambazo zimewekwa kwenye miradi ya Ilemela hapa ni kipindi cha muda wa miaka miwili peke yake. Hmm. Kwa hiyo ni amazing eh? ni kitu cha kujivunia sana. Mafanikio makubwa yamefikiwa. Yeah. Sawa, e, kuna baadhi ya maeneo mengine uh, ambayo yanaongelewa sana. Wananchi wanapoongelea kwenye mambo ya maendeleo mm. huongelea mm. pia eneo la afya mm. e, manake jana ilikuwa ni maadhimisho ya siku ya malaria duniani, lakini mm. naona pia kuna juma zima la chanjo mm. e, kuweza kuongelea masuala umuhimu pia wa, wa, wa, wa utoaji wa chanjo mm kwa watoto na magonjwa mbalimbali mm. Sasa nitaka kufahamu pia katika afya mm. miaka hii miwili ambayo e, naona hapo unaipitia taarifa ya utekelezaji mm. wa maendeleo, miradi ya maendeleo mm. we sekta ya afya vipi? Ndani ya kipindi cha miaka miwili tumepokea bilioni moja milioni mia tatu kwa ajili ya kituo cha eh, usi, u, kituo chetu cha, cha usima, u, ukamilishaji wa hospitali yetu ya wilaya ya Ilemela mm. na nimeitembelea wilaya eh, hospitali hiyo. Ina hali gani? Ina hali hospitali ile ina hali nzuri ya kukamilika kabisa. Mm. Changamoto ni moja na imeanza kufanya kazi na nimetoa maelekezo mm. pale tayari kuna zaidi ya bilioni tatu zimetumika kwa ajili ya kutengeneza ile hospitali mm. na vifaa vipo vingine havijawa installed. Nimetoa maelekezo vifaa vyote viwekwe, kuna x-ray pale ianze kufanya kazi, lakini pia tupeleke madaktari madaktari bingwa pale. Mm. Sasa hivi kuna huduma za kawaida na, na hilo nimeliona ni changamoto ambayo ilikuwepo kwamba hospitali ile hakuna watu wengi wanaenda pale kutibiwa mm. kwa sababu huduma zinazotolewa pale zinaweza kupatikana huku kwenye kwenye vijiji na mitaa yao. Kwa hiyo tumetoa maelekezo ili hospitali iweze kufanya kazi vizuri, ni lazima tuweke huduma pale, x-ray ikifanya kazi na tukaweka madaktari, zikaanza operation pale e, naamini kwamba watu wengi watafaidika na ile hospitali. Wale wengine walitakiwa kwenda Bugando, walitakiwa kwenda wapi, wataenda pale. Sawa. Mm. kuna maeneo mengine bila shaka, kwa mfano kuna ujenzi wa miundombinu mm. tuweze kujua pia barabara mm. hali halisi ipoje mm. tujue mm. pia E, upatikanaji wa maji safi na salama mm. kuna lolote ambalo limefanyika mm. muda pia unakimbia, tunataka tuna, tuna, nataka tu niwaambie Watanzania mm. kwa ujumla kwamba hatuwezi kusema changamoto hatuna. Ndiyo. Tukisema hatuna changamoto hatuwezi kulingana, hata nchi zilizoendelea zina changamoto. Mm -hmm. Mimi nimekuwa Amerika ni, nimeona vitu tofauti sana, kwa sababu Amerika pia kuna mabarabara yanafungwa yanaanza kutengenezwa. Sahihi kabisa eh? Mm. Kuna mambo yanarekebishwa changamoto wanazo kila siku, wanaendelea na changamoto eh? Nili, nilikuwa nampigia mtu mmoja video natembea ananiambia kumbe hata hapo barabara ni mbovu eh? changamoto zipo kwa hiyo nataka niseme tunazo changamoto kwenye sekta ya maji Ndiyo. na hiyo nataka niliseme wazi kwamba changamoto kwenye sekta ya maji tunayo lakini serikali yetu inaendelea kushughulika na changamoto hizo. Juzi Mheshimiwa Makamu wa Rais amekuja ametembelea ziara katika wilaya yetu ya Lemera, eh. na baada ya hapo Mheshimiwa Mheshimiwa Waziri pesa zaidi ya bilioni 500 zimetolewa kwa ajili ya maji. Tumemwaga pesa kwa ajili ya maji. Inaonekana ni ipi kwenye maji? Changamoto ya maji, changamoto ya maji mm. ni miundombinu. Ndio. Changamoto ya maji wilaya Ilemela ni miundombinu. Kipindi miundombinu inalazwa, changamoto ya maji ya Ilemela mm. wananchi walikuwa wachache. Ndio. Kwa hiyo miundombinu yote ya Ilemela ilitengenezwa kukiwa na population ndogo mm. na baada ya watu kuongezeka mifumo ya maji inabadilizidiwa eh? Kwa hiyo changamoto nani talabu, juhudi ambazo serikali inafanya ni kuhakikisha kwamba inaongeza vyanzo vya maji vya kuzalisha maji ili kuweza kukidhi sasa uhitaji la wananchi wa Ilemela. Tuna vyanzo vya maji ambavyo vinatengenezwa Butimba ambavyo naamini vikikamilika vitaleta weni ya maji kwa kiwango kikubwa sana ni, ni kweli. Ongera kwa hayo ambayo umeyafanya. Kwenye upande wa barabara, vipi, hali ipoje? Hali ya barabara, ndugu yangu, tumefanya vizuri mm -hmm. Fedha zimemwagwa mwingi nyingi kwa ajili ya kutengeneza barabara na miundombinu, na haya mambo sio ya ya, ku, ya, ya nadharia, wananchi wanaona changamoto tulionayo kwenye mambo ya barabara njia zetu na jiografia yetu ya Mwanza ni ya milima, lazima tukubaliane. Mm. Kwa hiyo mabarabara mengi yanayotengenezwa kwa kiwango cha cha cha, cha, cha Molam wakati mwingine hayawezi kuchukua muda mrefu bila kuanza kuharibika. Lakini tukiangalia katika kata zetu kuna mabarabara Kirumba mnani Kirumba kata Kirumba kuna barabara yanaendelea kuwekewa lami. Mm, kata zingine tunaona miradi inaendelea kuweza kutengeneza lami kupunguza hayo matatizo ya barabara lakini naamini kabisa changamoto tulizonazo zote tunaendelea kuzifanya katika kipindi cha miaka miwili. Haya tuliyoyafanya ni mambo makubwa, ndugu Bernard. Na, leo eh, nachomeka kidogo mm. Leo tunasherehekea miaka hamsini na tisa ya Muungano mm. Eh, tunaweza tukasema nini kifanyike mm. ili sambamba na mafanikio ambayo umeyasema mm. tuendelee kuyahusisha pia na mafanikio ya Muungano? Kikubwa Watanzania tunapaswa kudumisha amani yetu tuliyonayo mm. lakini kuomba Watanzania waendelee kuiunga mkono serikali kwa sababu mafanikio haya tuliyonayo kuna wakati tunaweza tusione kama ni hmm. mafanikio Mm. lakini kuna nchi zinapata shida mm na kwa sababu tu ya kuchochewa watu wakaona mafanikio si mafanikio, wakalizati kwa ajili ya kwenda kuanza tuvurugu maandamano na kitu kingine. Lakini lazima cha kwanza ni kuwasa Watanzania tudumishe amani tulionayo, muungano huu tulionao tudumishe. Lakini tunapodumisha muungano muungano huu na kuadhimisha muungano huu, tunapaswa kutambua ya kwamba na kureflect wapi tunatoka, wapi tunaenda.